Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuanza nimshukuru waziri na naibu wake wamekuwa wasikivu unapowaambia jambo. Uh, tunakushukuru kwa sababu ni sifa pia ya kiongozi kuwaheshimu wenzio na kusikiliza mawazo yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya muda nitajikita kwenye fungu sitini na nne kwenye uvuvi. Mheshimiwa Mwenyekiti, amezungumza kaka yangu mbunge wa Kigoma hapa. Tunasimama leo hapa, tension iliyopo kwenye mkoa wa Kigoma, Katavi pamoja na Rukwa Tunatamani tusikie kauli ya Mheshimiwa Waziri leo. Masikio na macho ya wavuvi wa mikoa mitatu toka jana wanasubiri neno kwa serikali yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wa Rukwa na Katavi tunategemea ziwa Tanganyika. Ziwa Tanganyika tunashia zaidi ya nchi nne kwa maana ya Tanzania yenyewe, Kongo, Zambia pamoja na Burundi. Kongo inatumia kwa asilimia 45 ya ziwa Tanganyika. Tanzania asilimia arobaini na moja. Hizo nchi nyingine hizo mbili asilimia inayobaki ndio wanatumia wao. Unapoingia makubaliano ya kufunga ziwa na hizo nchi ambazo zina asilimia ndogo, lengo ni nini? Tunakwenda kumnufaisha nani? Mheshimiwa Mwenyekiti, kama wengine wanaweza wakazungumza korosho ndio uchumi wao, madini ndio uchumi wao, uchumi wetu ni ziwa Tanganyika, ndio duka letu. Mheshimiwa Spika, Wavuvi hawa kwa sababu shughuli wanaoifanya ni halali, ndio maana wanakata leseni kwa serikali. Leo wamekata leseni ya mwaka mzima, unasema unakwenda kufunga ziwa kwa miezi mitatu. Serikali, mtuambie, mliwashirikisha hawa wavuvi kwamba mnakwenda kufunga ziwa? Waziri, utakapokuja utuambie tafiti zako zinasema ni samaki wa aina gani wamepungua, kwa sababu huwezi kusema unakwenda kufunga ziwa. Pale kuna dagaa, kuna aina nyingi za samaki kama tafiti zako ni sahihi lazima mje mtuambie mmegundua ni samaki gani au ndo wafungiwe huwezi kufunga ziwa kwa ujumla wake mheshimiwa mwenyekiti lakini lazima tujiulize kwa nini tumefika hapa lazima wizara yako ijue kwa nini tumefika hapa lakini kama hizo sababu nyepesi mnazotupa kwamba ni kupungua kwa samaki kwa nini samaki wamepungua je miezi mitatu ndio mmeona ndio suruhisho la kurudisha samaki kwenye ziwa tanganyika lakini mheshimiwa mwenyekiti, kupungua kwa samaki hakujapungua ziwa Tanganyika peke yake, na maziwa mengine yote kuna upungufu wa samaki. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, kama sababu ni kupungua kwa samaki, serikali isije na majibu mepesi kwenye mambo magumu. Lazima tuje na mkakati wa kudumu wa kuhakikisha tunazuia uvuvi haramu, ndio changamoto ya nchi yetu. Mheshimiwa mwenyekiti, na kwa kwanza lazima uanze na kanuni zenu. Kanuni za uvuvi ni kanuni za ajabu sana ambazo leo kuna kanuni ambazo zinakwenda kuwakandamiza wavuvi, kuwapa umaskini. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo unaposema unakwenda kufunga ziwa hujamshirikisha huyo mvuvi ambaye unakwenda kufunga ziwa, na ukiamini ndio mwenye duka afu leseni amekata. Mheshimiwa Waziri, tukuite jina gani? Kwa sababu kama umechukua fedha leseni ya mwaka mzima afu unamfungia shughuli ambayo amekatia leseni, tuseme ni nini? Uporaji? Tutumie lugha gani ambayo itafaa? Mheshimiwa Mwenyekiti, ushauri wangu, kama serikali ina nia njema kuongeza samaki, kufunga ziwa miezi mitatu sio suluhisho. Tuchukue hizo fedha ambazo mmetenga kwa ajili ya kufanyia patrol, kuwapiga wananchi ambao wanafanya kazi halali, shughuli halali, tukajenge vizimba ambayo itakuwa mbadala, wakati ambao tunasema muda huu tunasimamisha tuna, tunasimamisha kwa muda ili ziwa lipate samaki, wananchi wawe na sehemu mbadala ya kupata kitoweo, lakini kuweza kuendesha familia zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na ujengaji wa vizimba. Napenda nishauri Mheshimiwa Waziri, ushirikishwaji, mkiwa na ushirikishwaji mtaleta uelewa wa pamoja. Tukiwa na uelewa wa pamoja, tutafanya uwajibikaji wa pamoja. Tukitoka kwenye uwajibikaji wa pamoja, tutakwenda kufanikisha kwa pamoja malengo chanya tuliyojipangia. Leo hatuwezi kufikia huko kwa sababu hatujawashirikisha au wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi ni ya kwetu sote, na kama ni ya kwetu tusiwaone hawa watu, kwa sababu mpaka kwa mujibu wa katiba inatambua kazi hii kwamba ni kazi halali. Tukienda kuamua bila kuwashirikisha ni swala ambalo halikubaliki na sisi wawakilishi, kwa sababu hata sisi hamjatuambia au mjatushirikisha, Hatutakubaliana na hilo jambo, kwa sababu halina nia njema kwa wananchi wetu, halina nia njema kwa wavuvi wetu, na kwa sababu tunajua wilaya kama ya Nkasi inategemea uchumi, uchumi kutoka ziwa Tanganyika. Kwa hiyo ukienda kufunga unategemea na hii halmashauri itaishije? Tunachotaka Mheshimiwa Mwenyekiti, waziri aje atueleze hapa utafiti walioufanya, na je, wamewashirikisha wananchi? Na kama wajawashirikisha wazo letu kwa pamoja, wabunge wa mikoa mitatu, kwa sababu na sisi tunahitaji samaki wengi, turudi kwanza kuwashirikisha wananchi wetu ambao ni wavuvi, tuwashirikishe wadau wote wa uvuvi. Na haya mambo hakuna sababu ya kugombana kama kweli nia ni njema.